Jeg skal nå se på hvordan vi kan bruke halvreaksjoner og reduksjonspotensialer til å finne riktig totalreaksjon for en elektrolyse. Jeg skal se på elektrolyse av natriumklorid, og det kan foregå på to måter, enten som smelte eller som vannløsning. Og da begynner jeg med å se på en smelte av natriumklorid. Da har jeg altså tatt eh, saltet opp i en beholder og varmet opp så mye at det er blitt flytende. Da begynner jeg med å sette opp hva det jeg har til stede før jeg starter elektrolysen. Da har jeg natriumioner. De er da på flytende form siden jeg har varmet dette opp. Og så har jeg kloridioner. Det er ikke noe annet til stede her, for jeg har tatt rent salt og smeltet det til det blir flytende. Når jeg skal sette opp oversikt over mulige halvreaksjoner, så må jeg eh, gå i tabellen for standard reduksjonspotensialer og finne de halvreaksjonene som kan være aktuelle. Dette er det vedlegget dere også får utdelt til eksamen, sånn at denne tabellen vil være tilgjengelig både på del 1 og på del 2. Og da begynner jeg rett og slett øverst i tabellen, og så leter jeg etter eh, det som jeg har eh, i den reaksjonen min. Og det ser jeg allerede her oppe at jeg finner eh, klor. Nå ser jeg at kloridionene, som er det jeg har før jeg starter reaksjonen, står her til høyre, så denne reaksjonen må jeg snu. Og det betyr at jeg nå setter opp en oksidasjon og ikke en reduksjon. Alle reaksjoner i denne tabellen er reduksjoner fra venstre mot høyre. Skal jeg skrive de opp motsatt vei, så er det en oksidasjon. jeg glemte et totall her borte. Sånn. Så må jeg gå videre og lete etter natrium, som jeg vet står veldig langt ned. Den finner jeg her nede. Og den skal jeg skrive opp i den rekkefølgen den står. Det er da en reduksjon, for jeg skriver den i samme rekkefølge som det står i tabellen. ser jeg at her har jeg bare to mulige halvreaksjoner. Så for å sette opp totalreaksjonen, så legger jeg disse to sammen. Legg også merke til at jeg må gange reduksjonen med to, fordi at oksidasjon gir fra seg to elektroner, mens reduksjonen, sånn som den står her, bare tar opp ett. Så jeg må gange denne med to for å få balanse i elektronene. Og elektronene tar vi ikke med når vi skriver totalreaksjonen. og da har jeg en balansert totalreaksjon for denne elektrolysen. Men så her har jeg heller ikke brukt eh, reduksjonspotensialene til noe, fordi at jeg visste at jeg ikke hadde flere alternativer. Hvis vi da går videre og ser på en elektrolyse av en vannløsning av natriumklorid, så må jeg da skrive opp hva jeg har til stede denne gangen. Da har vi som før natriumioner eh, og kloridioner, men denne gangen er de ikke flytende, de er løst i vann. I tillegg så har jeg vann, og det er veldig viktig å skrive opp her. Så jeg har ikke lenger bare to eh, mulige reaksjoner, jeg får flere. Da kopierer jeg med meg de to som jeg hadde i det forrige eksempelet, fordi at de fremdeles er mulige. Men nå trenger jeg også eh, potensialene, så de går jeg i tabellen og finner. Begynner med klor, her står det 1,36 volt. Men siden jeg snudde reaksjonen, så må jeg også bytte fortegn på eh, potensialet. Så går jeg ned og finner den for natrium, som er her, følger linjen bortover, og finner minus 2,71 volt. Denne skriver jeg opp sånn som den er, fordi jeg har skrevet reaksjonen i samme eh, rekkefølge som det står i tabellen. Men så har jeg også vann til stede i eh, den løsningen min. Og dermed så må jeg også finne halvreaksjoner som kan inneholde vann. Så kan jeg begynne nede siden vi sto her, og da har vi en her. Dette blir da en reduksjon fordi vannet står på venstre side. Så den skriver jeg av. Og så skriver jeg også av potensialet for den. Så går jeg tilbake i tabellen og fortsetter å lete etter vann. Og jeg ser etter vann på begge sider av reaksjonene her. Her står det en, men den inneholder også oksygengass. Og selv om vi har oksygengass til stede eh, i luften over løsningen vår, så vil ikke denne reaksjonen skje i noen særlig grad. Så da går jeg hit. Her står det også en, men her ser jeg at vann står på høyre side, så da må denne snus. Så skriver jeg av potensialet for den også. Den har jeg nå snudd, så jeg må bytte fortegn. Bare skrolle ned litt her. Så må jeg finne ut hvilke av disse halvreaksjonene som faktisk skjer. Og da ser jeg for reduksjonene, jeg skal jo ha en av hver. Så for reduksjonene her, det er disse to. Her ser vi at reduksjonspotensialet for natrium er veldig mye høyere enn det som er for vann, og da vil den eh, reduksjonen med vann skje, fordi at vi trenger mindre spenning for den. Når det gjelder oksidasjonen, så er det litt verre. Det er disse to. Eh, der ser vi at potensialene er veldig like. Eh, og vi vil trenge flere opplysninger for å faktisk kunne avgjøre hvilken av disse som skjer. Det er ikke meningen du på videregående skole skal kjenne til hvilken av disse som skjer sånn helt uten videre. Så i en oppgave der du får dette, så vil du få mer opplysninger, f.eks. at du vil kjenne klorlukt eh, eller noe annet. Ehm, I praksis så vil en sånn elektrolyse utføres med mye høyere konsentrasjon av natriumklorid enn det man har under standardbetingelser. Og en ting det medfører, det er at eh, oksidasjonspotensialet her for eh, kloridioner det vil synke. Det vil si at det skal mindre spenning til, og dette blir den prioriterte reaksjonen. Men ut ifra akkurat det vi har fått oppgitt her, så har du ikke mulighet til å avgjøre det, men du vil som regel få ekstra opplysninger som gjør at du eh, finner den riktige. Så du trenger altså et ekstra informasjon for å finne denne eh, av deg selv. da skriver jeg bare opp de. Nå vet jeg at det skjer en reduksjon av vann, og jeg vet at det skjer en oksidasjon av eh, klorid. Og da ser jeg at det er to elektroner som avgis i oksidasjonen, og det er to som opptas i reduksjonen, så det blir riktig. Jeg trenger ikke gjøre noe for å balansere denne. Sånn. Vi kunne også regnet ut eh, det totale eh, potensialet for denne reaksjonen, men det vil ikke være riktig fordi at eh, potensialet for klorid her vil være endret, fordi vi befinner oss utenfor standardbetingelser.